सर्वांनी आता इकडे लक्ष द्या देवाच्या शरीरावरती वेगवेगळे चिन्ह आहेत आता हे गुरुजी तुम्हाला सर्वांना हे चिन्ह सांगत आहेत सर्वांनी लक्ष द्या इकडे लक्ष द्या ही भक्त पुण्यकाने दिलेली विट आहे विटेवर ते उभे आहेत ही मुक्तकशी नावाची दाशी होती तिचं पोट होत दाशीच गर्व पर्यावरण केलं देवाचं ही गोकुळात गुराकाची काठी आहे पितांबरचा सोभा आहे वासनाच्या वेळेचा कोरदोड आहे डाव्याती शंका आहे हे उजव्याची कमल पुष्प आहे हे ब्रह्मदुर्गाने जागा रुक्मिणीला बसायची का अर्धांगी जागा हे कौस्तुभ मणी हे ब्रह्मऋषीने लात मारलेली आहे कौस्तुभ मणी मकराकार कुंडल मस्तकी शाहकार महादेव पण हरे ओम योमस्त्राणि विश्वारुतेन मित्रावरुणा सचेते Sri Rukmini Pandra